Astăzi uh, vreau să-ți improvizez despre a proteja. Sunt aici lângă uh, un tablou de căpățână, mi-e place foarte mult. Uh, și vorbesc puțin mai încet că e un workshop și nu vreau să deranjez. Index este a se apăra de acțiuni dăunătoare sau de un pericol. Știi, noi avem, după părerea mea, un sufletel și ne protejăm cu măști de protecție, cu măști. Uh, în societate vorbim prin mască uh, și mi se pare normal, însă niciodată nu m-am gândit gândit că masca asta, întotdeauna eu am dat vina pe mască, nu m-am gândit că masca asta, de fapt, mă protejează de ceilalți. Și atunci când o conștientizezi și observi și la celălalt masca lui, cred că nu mai trebuie să te superi că de minte sau... și să știi că el, de fapt, se protejează de tine prin acea mască. Deci a proteja poate să fie a avea grijă de sufletelul tău printr-una din măștile sociale pe care le avem. Pentru tine ce înseamnă a, a proteja? Ceau!